Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, iki, Two Players Tycoon oynayacağız. Yani burada iki neferli oyundu. Bu oyunda iki nefer oynayabilir. İşte oyunumuza başlayırıq. İlk önce buradaki şeyi aldık E, dropper alıq. Ve başlıyoruz. Çalıla hop, çalıla hop, hop. Para. Aha, benim 13 diamond'ım var. Bunlar eşler, eşler. Diamond'larla ne olduğunu hiç bilmiyorum. Sonra bir bakın. Arkadaşlar gördünüz mü? Bir şey oldu. Ara... Dayan. <laughs> Yanlışlıkla Ben, ben bunu alamıyorum. Aldım. Ben almışım lan. kar kardeşim yaradı. Bu adamı benim adamımı siz görsəniz bundan daha yakışır. Bu kardeşimin hesabıdır, benim hesabım telefondadır. Ye. Yeah. Ana kim öldürdü sanırım. Havlar beni serin. Ay geliyorum geliyorum. Vah vah vah. Arkadaşlar pul yığıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz için ben e, paramı yıktım. Yani yığdım. Şimdi nasıl oldu? Lazer gözlükler. Para yığınca böyle. Her şeyi alabilirsin. Yeah. Lazer gözüm. Artık lazer gözüm. Öl ulan. Mermi mermi mermi. Arkadaşlar bazen buralara kutular da düşüyor. İşte lan ne yapıyor kameraman. Benim kameraman da işte böyle arada bir sayıyor. Şey Sonra da diamond verir. Arkadaşlar şimdilik videom bu kadar. Gelecek videolarımda görüşene dek. Arkadaşlar video kısa olduğuna baktım. O yüzden geldim yine de video çekmeye karar verdim. O yüzden videomu çekiyorum. Artık ben yeni ne kadar adım alsın. Allah'ım. Evet Arkadaşlar. Lazer gözlüğüm var. Tanesi. Lazer. Lazer. Lazer. Lazer gözlüklerimden ödüm var. Oo. Oh! Gel gel gel. Bu adamdan başım dönmüyor. Bu adamdan neyse. La bu silahlar ne yapsın? Evet. Ölüm. Ancak yine de mutluyum. Alın. Nerede? İkinci yardım sağlayan şey. Ben lazer gözlüklü adam götür, geldi, vurdu, vurdu, vurdu, her yere, ye, ye, ye, ye.